лакмус фенол фталиин метил кызгылт сары жегич чөйрөдө химиялык идиштерге жегичтердин эритмелерин куябыз бирөөнө фенолфталиин тамчылатабыз эритме мала кызгылт түскө өзгөрөт эритме метил кызгылт сары индикаторунан сары түскө өзгөрөт лакмустан эритме көк түскө өзгөрдү жегич чөйрөдө фенолталиин мала кызгылт түскө метил кызгылт сары индикатор сары түскө лакмус көгүш түскө боелот